дорогие друзья. И все, мы продолжаем, друзья. Короче, я тут нашел пацана, который хотят меня приютить. Я снимаю сейчас антигрифер шоу, это мой первый выпуск. Я думаю, что он грифер, потому что он уже на моем сервере загрифил множество чуваков, но он меня еще ни разу не видел. Так что начнем. Ну, привет, пацан. Ты меня приютить там хотел, да? Да. Сейчас я, короче, прим, кал. А, я тебя нашел, ты около спавна в домике живешь. А чё, почему у тебя тут домик? О, привет. А, ты меня а. приютишь, да? Да? О, привет. У тебя сумки цены, я лежу, да? Ладно, я, я пока полежу. А, просто сижу. Плевать. Так. А, ты что делаешь? Ты что? че, буржи, буржи, да? Не трогай меня, не надо. Блин, уйди, мне некуда идти. Блин, я выйти не могу. Спам, спам, спам. А, -а, -а, меня убили. Ты зачем меня убил? Ты что, Грифер? А? Отгадал. Отгадал, да. Ты Грифер? А зачем, а зачем ты гриферишь? А? Эй! Ты в курсе, я сейчас администраторов позову, они а твой дом придут, дом придут и разрушат? Или не веришь? Не веришь? Да, да нет, не верю, не пускай понял. Ну ладно. Ладно, проверим. О, у тебя в сундуках вижу ценные вещи были. Ты, ты, ты. ты чё? Хоть вещи успел забрать. Какие вещи еще? Чувак, я сделал вещи. Я не знаю, наверное, администратор пришел и все разрушил. Я же говорил, что администратор придет и, раз... все... и убьет тебя. Вот тебя! А я-то что? Ну это же администратор. Нельзя же гриферить, ты понимаешь? Я тебя прощу, короче, я тебя прощу. Ну, точнее, я администратору скажу, чтобы, чтобы он это, ну, я не знаю, э, тебе вернулся рез, если ты больше не будешь грифелить. Окей? Нет, пока я буду грифелить. Не, ну давай я попрошу администратора вернуть тебе вещи, а ты не будешь гриферить больше, окей? А? Ну что, ты согласен больше не криферить? Да, согласен. А, ну тогда администратор тебе вернет вещи сам. Окей? Окей, ну я, я пока на спавне, я пока на, я пока на спавне, там тебе администратор уже сам должен будет вещи вернуть. Угу. администратор тебе вещи возвращать там? Да. возвращает, да? А, а, а ты отвечаешь больше не грейферить? Да, я не буду грейферить. Ну, я думаю, а? кажется, я тебе поверил. Ну, я не знаю, я еще посмотрю, проверю. А ты сейчас что делаешь? Сейчас хочу громче перерыв. А, подожди, подожди, я тебе ма... У меня, мне администратор давал броньку бога и меч бога, я тебе могу дать. Нет. А? Не ну, давай. Давал, давай. Так, Нет. сейчас. Я возьму, у меня администратор давал, как бы, мне вещи эти. Так, ну ладно, сейчас я тебе могу дать. Так, сейчас я на спавне, сейчас я все выключу. Ну, точнее, ты пахнешь к тебе. А, примешь кау? Я на спавне, Mm -hmm. Я далеко немного к тебе. Прими. <laughs> А у тебя смешной такой ник. А у меня, кстати, э, друга тоже, у него такой ник Джавакс. Как ты зашел? Это тебе друг, что ли, мой дал поиграть? Ты его друг, что ли? Да. О, привет. Ну ладно, на, тебе бронь. Только меня, смотри, больше не убивай. Ладно, я вижу, тебе реально администратор вернул все вещи, да? Ну, я надеюсь, ты больше не будешь убивать. Так, я пойду пригляду. Я Э, ты что, офигел? Ты же обещал больше не интерферить. Да я сам буду Подожди, пока не принимай, не принимай, не принимай, не принимай, не принимай. Окей? Давай, принимай. Ты? Прими меня. Ты даже не, не трогай меня, понял больше. Я тебя ударю сейчас. Нет, э, чё, Грифер? Ты оборзел, не стреляй меня. Хватит меня бить. Не убивай меня. Ай, у тебя шипы, блин, надвали. Я сейчас вернусь. Я пока на спавн пошел. Ага. Подождешь? А зачем? Ну, я могу еще и китолс прописать. Китстарт зачем? Ну-ка, сейчас. И чё, китстарт пропишу, и, и чё, мне на спавне будет? Да? Или чё? А зачем китстарт? Он тебе что, нужен? Ты меня уби убить, что ли, собираешься? Или нет? Нет. Ну. Нет? Ну ладно, сейчас пропишу. Нет. Кит. Стартер. Стартер. Ну, я прописал, и чё? Сейчас я Ты где? Ладно, я тебе сейчас ты просто так, для интереса, окей? Смотри, что ты делаешь. Мне, мне же интересно. Давай быстрее. Ну, ты что два часа? А, я уже около твоего дома. Да я уже около твоего дома. ТП ко мне. Сам. А, вот он ты. Вот, кит-старт у меня и чё. Я посмотрю у тебя в сундуке чё. У тебя много ресурсов. Ай, да ты чё? А? Отдай вещи быстро. О, слава богу. У меня Ты чё мои вещи забрал? У меня половина почти исчезла. Ты за... А зачем ты гриферишь? Я не понимаю. А? Хочу гриферить, понял? А, а, кто тебе разрешает? Зачем? А, реально, зачем ты гриферишь? Ты меня больше не будешь убивать, да? Не убивай меня, понял? Буду, буду гриферить, понял? Будешь гриферить, к тебе опять придет администратор. Все, ты должен умереть, понял? Не трогай меня, тварь. Я тебя сейчас все равно добью. Я тебя так буду, буду бить до того, пока ты не перестанешь гриферить. Фу, слава богу, ты свалил на спам. Я пока сбегу от тебя на паркур чё, ты где? Ты, я не понял, а ты, ты где? А, это администраторы там, оказывается. Ай, я не трогай меня, только не трогай, я хочу пройти паркур, не трогай. Не, не трогай меня, понял? Че, где ты засал, да? Нет, я, я просто, я ушел. Я на спавне как бы сейчас. В курсе я на спавне? просто на спавне я. Понимаешь? Я не хочу с тобой драться, это же это не, не честно. Зачем ты меня зачем Давайте. вот за, скажи мне, зачем ты меня убиваешь? А? Просто. Не надо меня убивать. Ты ну, понимаешь? Давай, Давай. Окей. Okay. Э, только, э, только ты меня больше не будешь убивать, окей? Okay? Убьешь, то если убьешь еще раз, администратор твой дом это э, разломает. Я вижу, у тебя уже ты уже гриферил много раз, и тебе уже администраторы кличку давали. Это что? О, лук мой. Лук мой, лук мой, лук мой. Подожди. Еще лук. А, это обычно. Подожди, нахуй. О, спасибо, сейчас я. Сейчас, подожди. Я, я я в снапшот иду. А, да ты, ты чё? А? <laughs> Хватит меня убивать, блин, ты достал. Может, перестанешь? Нет. Нет, мне, не нравится. А может, прими еще, плиз? От меня это... Я тебе подарочек забыл это отдать. Ну ладно. Но ну, я тебе хотел кое-что отдать. Только ты не спрашивай, пожалуйста, что. Ну, можешь спросить, я просто снапшот сделал. Давай, прими. Я тебе подарочек забыл отдать. А ты где сейчас? Дома у себя? Нет. Где? У Чаровалки. У Чаровалки. А, я тебе подарочек забыл отдать. Знаешь, какой? Э! Сам сдохните, даже не понял. Ты достал. Я не подыхал. Ты как меня убил? Я тебя даже не понял. Зачем ты, ты меня убил? Знал. Зачем ты меня убил? Я тебя не понимаю. Зачем ты меня трогаешь? Зачем ты меня вообще убиваешь? А зачем ты все? Я тебя не Зачем ты поганишь сервер? Зачем ты поганишь да, сервер? Да, сам смотри. О. Да. Блин. Ха, я тебе сказал, не грифер лучше. Да, я не, пожалуйста. Пожалуйста. Что тебе надо? вещи Чмо, быстро. Вещи, чмо, да. Че борзеешь? Какие вещи? У меня никаких вещей нету. А, зна... а ты в курсе? Ты в курсе то, что к тебе может администратор пехнуться и разломать твой дом? Ты в курсах вообще? Ну, я не знаю, я пожалуй сейчас администратору, он все, все уладит. Он сейчас разломает твой дом, ты в курсе? Ты, если извинишься перед администратором, то он не станет ломать твой дом. Ну чё, не будешь больше гриферить? Не буду. А, реально? Реально. Но ну, я тебе как бы не верю, ты мне обещал уже на второй раз загриферил. Так что я все, я сейчас... Аня точно. Точно, точно, точно. Динамит не взрывается на этом сервере. А хотя, да, это просто, наверное, администратор хотит взорвать. А, а... Блин, Где? Блин. я не знаю. Ну, что с тобой делать? Эй, пацан, пацан, пацан, ну я не знаю, что с тобой делать. Ну, как бы, я не знаю даже, ты меня уже загрифировал два раза, я... Ты что? Ну, ты меня загрифировал два раза, знаешь? Я тебе хочу признаться, да, я админ, но... Я тебе хочу признаться, знаешь, что я сейчас делаю? А? Значит, три. Да. Считай до трех. Раз, два, три. Подожди. Еще раз. Раз, два, три. Ну что? Бань, ты чё? Раз, бань. Ну я не знаю даже. Луна, ты вообще гад. Причина такая ржачная получилась. Ну, я не знаю. У тебя вебка есть? А? У тебя вебка есть? Вебка? Да. Есть. Давай ты сейчас включишь вебку и выполнишь три моих желания. Нет. Ну или разбана не жди. Так, согласен? Э, блин, блин, у меня друг, друг забрал комп. Подожди. Ну что, вебку включаешь? я его включил. На тебя не видно что-то? У меня грузится, грузится. Ну ладно, выключай вебку. Если хотишь а, вернуть э, свой этот Короче, если хочешь, чтобы я тебя разбанил... Алло, ты тут? Алло, если хочешь, чтобы я тебя разбанил, ты должен выполнить моих три желания. Ну, тогда без вебки. Окей? Подожди. Первое мое желание это прокукарекать пять раз. Громче. Далеко, далеко. Ты, ты что там? Давай, кукарека, я что-то не слышу ничего. Алло. Кукарекай. Слушай, я тебя не слышу, давай. Либо разбанишь. Вот я с тобой ничего, разбанишь, бандит. Да, еще. Что? Я не знаю, что он сказал. Загриферил. Я знаю, что его друг не загриферил. Но это плоховато. То, что он грифер. Я ненавижу гриферов. Я их э, баню, все такое. Но если они выполняют мои желания, то их разбаниваем. Ладно. Так, подождем. Так, он что сделал? Он сбросил. Ну ладно, сейчас мы его добавим в групповой звонок. Еще позвоним ему. Так, звоним скайп. Ну, знаю, ребят, наверное... Ну, алло, а, давай. Выполня... Выполняй желание. Чё, желание, чё... Я. Что тут Жека, было? Что тут было? Твой друг за гриферы у меня. Да ну! Ну реально? Ты будешь должен... Ты будешь... До, ты должен прокукарекать три раза, чтобы я тебя разбанил. Ну, а точнее, я забанил твоего друга, на, ну, а точнее твой аккаунт, потому что твой друг реферил меня. перекур, перекур, перекур, Ну как-то неубедительно звучало. Ну ладно, первое задание, допустим. Признайся, что ты грифер. Да, я грифер. Так, третье задание, включи вебку. Вебку включи. Зачем? Ну надо, я хочу, чтобы ты она, нам... Она сломалась, она не может включаться и включаться, сломалась она. Понятно. Так, пускай твой друг тогда... Я не знаю, что твоему другу еще приказать. Пускай он скажет три раза, что он сбил. Не? Пускай он просто скажет. Что ты дебил? Три раза. Давай, ну, давай. нормально он так. Кто, я? Не, не ты. Давай, ты должен три раза сказать то, что ты дебил. Ну да, а он дебил что? Нет, он, дебил, он, дебил. он должен сказать, я дебил, я дебил, я дебил. Три раза про себя. А, ну Давай, что? Ну ладно, мое четвертое задание. не знаю даже. Сразиться со мной на PVP арене. Давайте сейчас разбаню, а потом снова забаню. Ладно, давай. Бан. Ну ладно, давай. Я, Давай заходи. Я тебя разбанил как бы. Ты сейчас со мной на PVP арене сразишься один раз. Вообще а там было, когда он заходил, там было забанен причина сразу в кустах. Это я так написал. А че <laughs> а он... А че он сразу в кустах? А я знаю, что мод... причина просто такая. Слушай, давай иди на PVP, я сейчас приду. У тебя вещи какие-нибудь есть? Нет. Нет, у него вообще ты лёд забрал. А, ну, он потому что меня крифировал. Ну ладно, давай. Иди на, на PVP, зайди туда прям. Угу. И что с тобой случилось-то? Я не знаю. Ну я не знаю, что с тобой делать. Ну ладно. Давай тебе сейчас. Я тебя сейчас опять забаню. И ты должен выполнить мое последнее желание. Ладно. Мое последнее желание осознать, что ты участвуешь в проекте Антикрифер Шоу. Я тебя снимаю на на YouTube. Да, ты попадешь в YouTube, ты будешь популярным крипером. Тебя будут все админы банить. Тебя будут банить все админы на всех да. серверах, если увидят это видео. Ты попадешь на YouTube. Теперь ты, ты теперь ты звезда Грифер. Не отправляй, а я отправлю. Ты Гриффер, ты заслуживаешь такое наказание. Ну ладно, что ты, ос ты осознаешься, что теперь тебе некуда идти и тебя мне придется разбанивать, раз ты выполнил мои желания. Ты осознаешь это? А? Окей, okay, все, зах можешь заходить. Но ну еще раз, Короче, если ты не понял, то я тебе скажу. Я админ этого сервера. Если еще ну, раз... Я понял. <laughs> Ладно. Если еще раз кого-нибудь загриферишь или меня, то все пощады не жди, я тебя вообще разбанивать не буду. Забаню по IP и все, я разбанивать не буду. Ты вообще на этот сервер не сможешь зайти. Ну давай, попрощайся с Ютубом. <laughs> Прощайся с ютубом. Ютубом. Звезда ютуба. Ну что, ребята. Ну что, ребята, если вам понравилось это антигрифер шоу, поставьте лайк. И если вы хотите, чтобы этот грифер больше не гриферил, поставьте э, лайк вдвое больше. И я думаю, даже поставьте подписочку, подпишитесь на меня. Но, ну, впрочем, с вами был Вить. Всем удачи, всем пока. Подождите-ка. Что он делает? Ну ладно, если вы хотите продолжение Анчин Гриффер Шоу, вы должны подписаться. Ну а впрочем, всем пока.